So first, let's explore Yancheng, one of the oldest districts of Kaohsiung, where Dog Pig Arts Cafe is situated. We talked to some locals about what home might mean for them. 我们在这边将近五十年了，从差不多读高中一直到现在啊，现在已经当阿公了。哎， <laughs> 我在这边是三十几年了，我以前是在那个我我刚高中毕业是来这边帮我那个堂姐固定的。我只当啊。是婆婆哎对对哎，那请问阿姨这边是。我们二十年吧。二十年。三十几年吧。 我都有中间有十几年是在是在外地，在台北跟国外。以前都这这个都是木木木造的，两三年前现在就把把它改造了，变变成一个非常大的一个转变了。刚来的时候这边都很热很很热闹很花荣，现在比较那个没有那么多人了，剩下老人比较多。 <laughs> 我也是听说以前绝江很繁荣啊，啊可是。龙津北。 我们来的时候已经不是那么繁荣了，哎，所以跟现在差不多，还差差又差很多了，又差，哎，在二十年，对对，又又差很多。公共建设跟整个商业的发展都是往别的地方去嘛。其实你看市政府的迁移就不一样了，原来是在啊，不好意思，原原来是在盐城区，市政府在盐城区，后来是移到四四维路那边，现在又可能会搬到别的地方去，这是跟整个呃。 大环境吧，整个政府他对整个高雄市的规划就已经开始慢慢演，那很难去抵挡啦。那那那，我想请问黄连长，你对家，你把家当成什么东西？家当当中当成我全部的。 生命在经营啊。你把它当成你的生命在经营就是。是啊，是啊。所以家人真的很重要。是啊，是啊，很重要。 <laughs> 看得出来，看你们感情好好哦。 <laughs> 谢谢，谢谢你，谢谢。对你们而言，家家这个概念是是什是讲这个家的概念，就是全家人在一起，全家人在。对。这个家就是团结，这个家就是爱需要爱别人，这个家爱有需要有处理，这个家爱有增进目的。 家就永远不会背叛你他它就是你不管在在外面发生什么事情，当你需要休息、要充电的时候，你第一个想到一定是家，你一定会回到这个地方来。你说想家，因为毕竟家是永远不变的地方，就是它永远会在你的人生中的某一块存存在着存在。对啊，因为现在网络的连接，我觉得都是很很方便，然后。 是可以维系感情，只是说，当然就是在身边的那个感觉会不太一样。当你要创作的时候，你必须去面对那些感觉；但是当你在家里面的时候，你最好不要去谈那些感觉，因为那些感觉会让你跟家人有非常大的摩擦。但是那个感觉又是真实的，所以这我认为家庭是一个很悲剧悲剧的地方。Next, we will visit the second venue of home frictions. In Lingya District, East Mid-West Kitchen, a hybrid of Taiwanese, Aboriginal, and Austrian style. 家是因为想要怎么答？其实我觉得家哈，当然是一个综合情感的。刚刚讲的是人在那边，那就是你的家。那第二个就是说生活习惯，呃，才是我们吻合的。比如说我们在台湾，呃，肚子饿了就想要走出门口，就要来吃一碗面。 五点，所以那种感觉就差很多了。那当然，刚刚说没有太大差别，可能是自己的适应力比较强，但是其实还是差别很大。戏戏戏就戏部分来讲，对啊对啊对啊，差别很大，对，一定是这样。My name is Kevin Romansky. Uh, in Taiwan, my name is Li Kai Wen. I, I bought a house on uh, down near the Dream Mall. Our house has a fireplace. Taiwan does not do fireplaces. We don't need fire here. It's too hot. Why do you have these things? And, and my wife, who's Taiwanese, can answer the question. Said, because that's home. Home is where your fireplace is. You know what I mean? It's something like that. But where will home frictions travel next? Let's switch to Evelyn, our correspondent in Linz, Austria.